Bye. Aduce altă mâncare? Da. Alex. Alex, nu mă simt bine. Ce și eu să pastila de ea. Hei, mami! Bună! Hai să te ajut. Hei! Ți-am adus o cola și o pizza în găsit de exercițiu. Uite, eu vrea un uh, fanpage de-al meu să-i... Uh, ar vrea să-i răspundem la mesaj pe cică ziua lui, dar hai să nu vine. Ar fi destul de răguț. Hei, la mulți ani! La mulți ani! La, mulți ani! Wow! Zâmbește mai des! Așa cum am fost eu Moș Crăciun astăzi pentru mama și fanul meu, puteți face și voi același lucru prin gesturi mici. Faceți o faptă bună, dați tag Coca-Cola România și folosiți hashtagul FITUMOșu, iar Coca-Cola va prelua faptele voastre bune pe contul lor de Instagram. Dacă vă plăcut clipul, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că am muncit enorm de mult la el. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea. Asta e Coca-Cola mea. Data viitoare, pa, pa!